વાલા ભક્તો ખૂબ ભાવથી બધાને જય સ્વામિનારાયણ તમને બધાને ખબર છે ને ભજન ભક્તિ કરવાનો સમય એટલે ચાતુર્માસ મહારાજની આજ્ઞા છે ચાતુર્માસમાં નિયમ લઈને ભજન કરવું તો અમે આ વખતે નક્કી કર્યું છે કે આપણા તમામ ભક્તો દેશ અને વિદેશમાં રહેતા ત્યાગીને ગ્રહી બાય ને ભાઈ બધાય ભક્તોને બે નિયમ આપવાના છે મારે એક નિયમ તમારે બધાને આપણા લોયાધામ પરિવારની જે સભાઓ થાય છે એમાં અવશ્ય મેવ જવાનું છે એક પણ સભા ચૂકવાની નથી જે અઠવાડિયે સભા થાય છે લોયાધામ પરિવારની તે લોયાધામ ન્યૂજર્સીમાં થાય છે લોયાધામ ફોરડામાં થાય છે લોયાધામ મેકનમાં થાય છે અહીંયા લોયાધામ સુરતમાં થાય છે લોયાધામ વડોદરામાં થાય છે લોયાધામ નાવલીમાં થાય છે લોયાધામમાં પણ દર મહિને હરિજયંતિના દિવસે સભા થાય છે અને લોયાધામ કંડારીમાં પણ સંતો કથા વાર્તા કરે છે તો તમને જ્યાં સાનુકૂળ પડે જ્યાં નજીક પડે ત્યાં તમે નિયમ લો કે અઠવાડિયે જે એક સભા થાય છે એમાં અવશ્ય મેવ જાવું બાયો ભાઈઓ બધાએ ચૂકવાની જ નહીં લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થાય થવા દેવાનું પણ સભા નહીં ચૂકવાની મારો મહારાજ ખૂબ રાજી થશે અને બીજું નિયમ મારે એ આપવું છે આપણા લોયાધામના વિદ્વાન સંતો બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો ખૂબ સારી કથા વાર્તાઓ કરે છે લાઈવ આવે છે એ અવશ્ય મેવ અડધો કલાક આપણા સંતોની કથા તમામ બાયો ભાઈઓએ સાંભળવાની છે જે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર મોજૂદ છે એમાંથી અડધો કલાક દરરોજ કથા સાંભળવી આ બે નિયમ આપણે લઈ એને યથાર્થ પાળી અને મહારાજને ખૂબ રાજી કરવાના છે આપણને ઠાકોરજી મહારાજ આપણા દિવ્ય સદગુરુઓ આપણને આ નિયમ પાળવાનું ખૂબ જોર આપે શક્તિ આપે એમના ચરણમાં પ્રાર્થના જય સ્વામિનારાયણ